碗，这个勺子。 姐，我觉得你这个好大呀！我这个肉没有你那个大。啊，我这也不用蘸了。 给我整出来了啊！慢点的，扎挺。能高低，这玩意儿，扎挺啊。 雪花冰。 税税表。 Ha ha ha. 并完，并完。 de bien 随便，断了，勺子冰块。 勺子冰棍，碎碎冰。 雪花冰。 开照啊！ 好不好看？ 大冰块。 你咋这样啊？ 好不好看？ 老三岁。 空心的。空心的。 all of bye. 水晶球大不大？ 姐，我觉得你这个好大呀。我这个肉没有你那个大。啊。我这也不用蘸了。 老铁们，巧克力又来了啊！吃了这个。 de bien. 我比。 心跳。 好不好看？ 小三岁。 棉花冰，看一下啊，好，都是棉花。 用完。用完。 c'est bien.